skal lave en kapillærkasse øh, hjemmelavet ud af en øh, murbalje, flamingokasse, nogle øh, tomme øh, halvanden flasker øh, og lidt jord og nogle tomatplanter. Og jeg vil lige vise, øh, hvordan man starter, og så kravler vi op på taget og ser, hvordan vores næsten klare model er. Øh, men I tager jeres flasker og tegner med jeres tus rundt der, og skær øh, et hul. Og så har I kastet jeres flaske ned i, og så kan I ligesom markere, hvor der så er vigtigt nu, det er, at man skærer nogle slisser øh, hernede i, fordi at det er her, der skal jord ned i, og så skal vandet kunne komme ind i flaskerne. Øh, og dem skal man så bruge øh, 3 af, så vi markerer ja, tre, øh, tre flasker og skærer tre huller. Øh, ja, men det var lige det, det var lige ting, vi skulle bruge. Vi har jord, flasker, hobbyknive, flamingokasse, en murbalje Øhm, og det der så er vigtigt, hvis, I, hvis øh, flamingokassen er for stor, så kan I passe den til, øh, så den kan passe ned i de her små murvalger. Men lad os kravle op på taget og se, hvordan de store murvalger fungerer, øh, og hvad der kan gro. Så tager vi lige de her med. taghave her Sankt Hans Aften 2013, hvor vi plantede til for cirka en måned siden. I kan jo se, det står jo helt fantastisk. Men, øh, så vi vil Her der har vi vores tilskåret flamingokasse, som ligger nede i en af de store murbælger. Det her det er så nogle øh, rør, vi har fundet et eller andet sted, som så er tilpasset. Øh, de tre står så der. Så tager man sin jordpose og ryster godt, og så lægger man den bare, egentlig bare ovenpå. Og så laver man hul her, øh, og sørger for, at de kan blive fyldt med jord. Øh, rørene, det er vigtigt, fordi det er den måde, at vandet trænger op øh, nede fra reservoiret. Øh, og det gør man så ved alle tre, og så er det egentlig bare at åbne op øh, til der, hvor man vil have sin plante stående. Min erfaring i hvert fald fra den her side, det er, at man øh, højst kan have to øh, hvad hedder det, tomatplanter per, per kasse. Og det her det er en af de øh, kloner, vi lavede for, eller har lavet for en uge siden, hvor vi har taget et sideskud og sat i den her flaske, som I kan se, at der er kommet en masse dejlige rødder. Så den vil vi egentlig plante ud, og så sådan der. Og så tager man noget vand og hælder omkring øh, sin plante, så den lige bliver godt våd. Øh, og så er det ellers bare at fylde, fylde kassen op med vand og så vente. Vi har ikke vandet her i en måned, øh, udover da vi fyldte den op den 20. Så det er jo ret fantastisk. Vi kan takke den våde danske sommer. <laughs> Men, øh, men ja, og øh, god fornøjelse.